Սեպտեմբերի 13-ին կեսգիշերն անց Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանային միջոցների, ականանետերի ու ԱԹՍ-ների կիրառմամբ ինտենսիվ կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի միանգամից մի քանի հատվածում, տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Մասնավորապես հրետակոծման են ենթարկվել Սոտքի, Վարդենիսի, Գորիսի, Կապանի, Արտանիշի եւ Իշխանասարի ուղությամբ տեղակայված դիրքերը։ Հարվածներ են հասցվում նաեւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ամբողջ ծավալով կատարում են իրենց արչև դրված մարտական խնդիրները։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պնդումները, թե հերատակացությունն սկսել է հայկական կողմը, բացարձակ կեղծ են։ Ավելին, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն այս սադրանքի համար վերջին օրերին ակնհայտ տեղեկատվական հենք էր նախապատրաստում, ինչի վկայությունն էին ամենօրյա ռեժիմով հրապարակվող ապատեղեկատվությունները իբր հայկական կողմի գնդակոծությունների վերաբերյալ։ Այս ձեռագրին մենք ծանոթ ենք դեռևս 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Ինչպես բոլոր այդ դեպքերում, Վերջին լայնածավալ սադրանքի պարագայում նույնպես այն նախաձեռնել է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Հայկական կողմն ունի զոհեր եւ վիրավորներ։ Տվյալները ճշտվում են։ Պաշտպանության նախարարությունը բարբերաբար հանդես կգա հաղորդագրություններով իրադրության զարգացումների վերաբերյալ։ Հորդորում ենք զերծ մնալ մարտական գործողությունների պատկերմամբ տեսանյութեր հրապարակելուց եւ հետեւել միայն պաշտոնական լրահոսին։